Халимуг гисэн. Халимуг гисэн нэрэм догшин. Халимуг гисэн цусам халуун. Халимуг гисэн сэтгэлэн баян. Халимуг гисэн цөсөм угал. Халимуг гисэн утгым сайхан. Халимуг гисэн келім экшік. Халимуг гисэн өгім еркім. Халимуг гисэн күйкім қолшық кесін дейтсім алдыр кесін түйкім үнін кесін залам ұлан кесін омғым төгіс Халымы кежінерті үнілті ұға халымы сойылды кезер ұға халымы зүркінді зеткір ұға хальмог ұлысмен